I think yes. Cumalı Kızık history building yes. very very easy yeah. and cheap interesting. Mm. Understand? Yes. Oh, oh, oh, Monday. Friday, soba? Soba? Soba. Here, hot, heater, heater. Uh. Here. Ah. Türk what? name, Türk iş yeah. soba. Soba. Soba. Türk iş name, soba. Bread. Why, why bread? Bread. <laughs> bread. Koreli bu da. Şimdi onlara tabii ilginç geliyor. Aynen. Tea. Merhaba. Merhaba. Tea. Wow. Water and yeah. tea. Understand? Ah, yes. Understand? Ankara. Ankara. Ankara. Poor people understand today. You another, another eat. Turkish kahvaltı. Kah kahvaltı. Bak Turkish kahvaltı. English kahvaltı. breakfast. Yes. Cheese. E honey. Uh, you know. You know. Only. Ha. Three time. One time. Two time. Three time. Three chain. Turkish. Dut. Dut. Dut. Dut. Dut. Wow. Afiyet olsun. Allah'ım küllerler. Afiyet olsun. 곳이다. 아, 진짜 애들 너무 예쁘다. 오씨. 진짜 되게 맛있다. 여기 진짜 오기 잘한 것 같아. 레벤트 아니었으면 오지도 못했을까? 여기는 진짜 오래된 건물들밖에 없고 진짜 올일 히스토리라서 이렇게 오시는 분들은 꼭 방문해 보셨으면 좋겠어요. 진짜 신기하다. 건물들이 진짜 다 너무 예쁘다. 여기는 카페 같은 데인가? 내가 어디로 가고 있는 거죠? 여기 산 아닙니까? 여기 좀 잘못 온것 같아. 확실히 있긴 있어 여기 나만 들어올 수 있을 것 같아 와우 여기 이쁘다 아니 얼굴이 그리고 짱맛을 보는 광. 확 느껴지네요. Korea. Korean? Yes. Wow, that's nice. Do you know him? What? Do you know him? He's a famous person. Oh, really? He does very well. Thank you very much. Why famous? Yes, he's famous. Take a photo with him. Say ah. hi. <laughs> bye bye. Um, he's a television actor. Actor? Actor. He's yes. actor, yes. Oh, really? He's not here every time. Just only for one week he will go back to Suri. In ah. television, he's the, from the news. <laughs> 안녕, 간다. Hello. <laughs> Hello. How are you? Video. Hi. Hello. 코리안 학. 코리아 코리아 뭐야? 뭐야? 뭐야? photo okay. s a m Photo this one. Ah, uh, okay, okay. No problem, huh? Yeah. You, you come. Say hi. Nice. Thank you. Okay. Thank you. Very much. Instagram? i g Shig s h i Instagram. Hello. s a m But s a m s a m Yes. yeah. This one photo. Oh. Yeah. yeah. Nice. No. Big problem. I will go. Okay. Bye. Bye bye. Thank you. Okay. 비한번 오더니 날씨가 엄청 맑아졌네. 슈멀라 그즈. 이건 뭐지? Merhaba. What is this? Uh, traveler. Fruit? Uh, sweet? Uh, okay, okay, sweet. Eh. Oh. Okay. How much? Uh, 10 lira. 10 lira. Okay. Okay. Okay. Where are you from? Korea. Kore. Ah, yeah. Kore. Ah. <laughs> Thank you. Sıcak değil mi? Kafe? Kafe var. Turkish kafe. Kafe. Medium. Sade. Sade. Yani no şokar. Oh. Hafif şukar. Şukar. Very very many. şukar <laughs> hafif. Çok mu şukar? Money. Money şukar. Yeah. Tamam. Mm. 저는 오늘 이렇게 이주 주, 주말르크 중이라는 마을을 오늘 돌아갔고 공사를 지나서 이즈미르로 이동하게 될 것 같습니다. 그러면 다음 영상에서 뵙겠습니다.